שלום, היום במדע בבית כפל מהיר עם פסים נמצאת איתי כאן נויה, שלום נויה. נויה, האם ידעת שאפשר לעשות כפל מהיר עם פסים? לא. לא. אז הנה, אני אראה לך איך אפשר לעשות את כפל מהיר בשיטה מאוד מעניינת. נגיד שאנחנו רוצים לעשות 31 כפול 14. אוקיי, עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו מציירים פסים לפי המספר. המספר מתחיל ב... נעשה שלושה פסים, אוקיי? אחת, שתיים, שלוש, ושלושים ואחד, אז אני מסתיים באחד, נעשה אחד. עכשיו נעשה את 14 בכיוון השני. 14 מתחיל באחד, ואחר כך יש לנו ארבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו, אנחנו צריכים לסקול, מה שצריך לעשות זה לספור את נקודות המפגש. אז נקודות המפגש כאן כמה יש? אחת, שתיים, שלוש, ארבע. נרשום פה למטה. נקודות המפגש פה, כמה יש? אחת, שתיים, שלוש. פה כמה יש? שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת עשרה, שתים עשרה, ועוד שלוש עשרה, נכון? עשרה. ונקודות המפגש פה כמה יש? שלוש. וכל מה שצריך לעשות זה, כן, זה המספר, שלוש, שלוש, לא אה, אבל זה מספר דו-ספרתי. אז את האחד מעבירים למספר הבא. אז זה יהיה במקום שלוש עשרה, ארבע, זה יהיה ארבע, ארבע מאות שלושים וארבע. זה מופיע בכמה מקומות, אבל השאלה למה זה עובד? אז קצת קשה להראות את זה על הדוגמה הזאת, אבל נראה את זה על דוגמה מאוד פשוטה, ואני, ו, ואני חושב שזה יהיה מובן אחר כך. נגיד שאנחנו רוצים רק לעשות 2 כפול 8, או נגיד 2 כפול 4 אפילו. כמה זה 2 כפול 4, את יודעת? יפה מאוד, 2 <laughs> כפול 4 זה 8, נכון. אז איך נעשה את זה? נתחיל עם 2, אה, נצייר פה שני קווים, 1, 2, וכפול 4, נכון? אז אנחנו נעשה את הארבע פה, נכון? אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ואת יכולה לראות שבעצם כשאנחנו עושים, מה שאנחנו עושים, אנחנו הופכים כפל לחיבור. כי בעצם שתיים כפול ארבע זה בדיוק סכום נקודות המפגש כאן. אחת, שתיים, שלוש ארבע, חמש, שש שבע, שמונה. כשמעבירים את זה למספרים דו-ספרתיים, או אפילו תלת-ספרתיים, כן? זה אותו דבר, רק שנקודות המפגש נוצרים לנו עוד, פה יש לנו רק אה, דבוקה אחת של נקודות מפגש, נכון? כשעשינו עם מספרים שיש להם שתי ספרות, אז ראינו שכבר שלוש דבוקות, נכון? וכל דבוקה היא ספרה אחרת בתוצאה. אחד זה, בש... זה סופר את האחדות, כמו פה, אחד זה סופר את העשרות, ואחד את המאות.